Bag. Sa Baguio. tubig. Lamig. Kailangan may gugulong para maganda sa video. <laughs> Lamig yung tubig. Lamig. Lamig. lang, video lang. Ngayon kayo magsisigaw, subukan nyo. <laughs> oh, kumustahin nyo naman si Maring Lily at si Maring Nora. barkada mo. Asan dyan na sila? Kaninong chinelas na wala? Ah. Umuwi na, umuwi na. umuwi na lang. Bumalik na sa sasakyan. Okay na. <laughs> Ganda, ganda rito. Ah, ganda. Ganda rito. Wala yung chinelas mo daw? <laughs> ano ba yan? Ito <laughs> live pala. Si Josie, may kasalanan nito. ay Binili ng bike. Ayos! Ayos! <laughs> Oo nga, maliwala sa motor oh. <laughs> late yung video, late yung video. Na ah, late eh, nagkakabit akong battery. Ah, siya pa, siya pa. Ulit, ulit, ulit. Ah, siya pa, siya pa. One, two, three. Sige, sige, sige. One. Oh. Dapat nandito ka rin. Birthday boy! Birthday boy! Birthday boy! Oh. Birthday boy! Birthday oh, boy! Birthday boy! Kita na yung mga ano. May birthday, may birthday. Ayan yan, para ano, dito ako, dito ako. Para maganda view. Yan. Yes. Against the Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Let's go. Boy, speech, speech. Speech power! Kain na po tayo. Kain na po tayo. Sige na po. Walang... 拜拜。